құрметті оқушылар ендігі кезекте біз домбырашының отырысы және қолдың қойылымын өтеміз домбырашы орындықтың алдыңғы жартысына отырып ұл балдар сол аяғын сол аяғының тізесінің үстіне тобығының жоғарғы жағын былай орналастырып осылай отыруы қажет ал қыз балдар болса дәл солай тек оң аяғын осылайынан қояды бұл ұл балдар мен қыз балдардың киім ерекшелігіне байланысты ендігі кезекте домбырашының домбыраны дұрыс ұстауы және қолдың дұрыс қойылымын өтеміз оң аяқтың санының үстіне домбыраның шанағының астың жағы қойылады және домбыраның шанақ жағы шанағы кеудемізге тақалып тұру қажет ал ә, мына оң қолымызды ә, былай шанақтың үстіңгі жағына жай ғана былай қоя қоямыз ендігі кезекте шынтағымыз шынтағымыз былай бүгіледі яғни 60 градусқа ол шектің жоғарғы жағында орналасу керек шынтағымыз яғни былай төмен емес немесе мүлдем шанақтың үстіңгі жағына емес шектің сәл үстің жағына орналасу қажет ал оң қолымыздың саусақтарына келетін болсақ саусақтарымыз былай алма ұстаған секілді тұру керек алма ұстаған секілді саусақтарымыз былай тізбектеліп бірінен соң бірі сұқ саусағымыз ә, былай сәл алдыға шығып тұру керек ал бас бармағымыз сұқ саусақтың артқы жағында орналасады яғни саусағымызды былай қатты қысып алмаймыз немесе былай шашыратып алмаймыз алма ұстаған секілді осылай тұру қажет ал төмен қаққан кезде сұқ саусағымыздың мына тырнағы тиеді яғни ол былай құрметті оқушылар енді айта кететін жайт мына білезік сәл бүгінгі болу керек иә алпыс градусқа білезік қана қозғалу керек білегіміз бір орында тұрады яғни ол былай иә ал енді жоғары қаққан кезде мына бас бармақ дәл солай тырнағы тиеді жоғары қарай білезігіміз енді жоғары қарай бұрылады иә құрметті оқушылар бір айта кететін жайт мына білезігіміз былай болып қалмасын немесе саусақтарымызды шашыратып алмаймыз иә сосын білекпен былай қақпаймыз білезік қана қозғалуы тиіс оқушылар енді кезекте бұл қағыстар бір келкі болу керек яғни бірге екіге бірге екіге осылай үйде 5-10 минут отырып оң қолыңызды жаттықтырғаныңыз дұрыс болады